Hoy vamos a ver el Air Jordan 1 Defiant, también conocido como Couture, que dicen por ahí que es el Jordan más chafa. Vamos a ver si es cierto. Cuando anunciaron esos zapatos a la venta, muchos especulamos que era simplemente otra versión de los ya clásicos Band One. Pero últimamente, cuando salieron las imágenes oficiales, Nike dijo que no era una versión del Band One, sino fueron inspirados por la artesanía de los carros italianos. Ok. Este modelo usa otro tipo de piel diferente a la cual Jordan Brand ya nos tenía acostumbrados con los otros Jordan 1 Retros. Este material es más suave, pero a la vez lo hace ver como un zapato de vestir en lugar de una zapatilla deportiva. Antes de que salieran a la venta, por ahí circularon unas fotos en las redes que mostraba que el zapato se quebrantaba fácilmente al solo ponerse por unas horas, cosa que hizo que las multitudes la hicieran de emoción en las redes sociales. Así que cuando Carlos y yo recibimos nuestros pares, quisimos poner esto a la prueba. Carlos se puso sus zapatos y los usó diariamente por toda una semana. Después de calzarlos por una semana, estos son los resultados. Como pueden ver, no es cierto. Esa foto que circuló por ahí no refleja el resultado de solo usarlos por unas horas. Sí se van a arrugar, pero no tan fácilmente. Y al final de cuentas, el Jordan 1 se ve mucho mejor gastado. Pues Estamos poniendo los tenis para tomarles acá unas fotos chidas acá para ustedes. Estamos poniéndole las cintas. Se las pusimos a uno, todo bien. Agarramos el otro y what? ¿Qué es esto? ¿Quién sabe qué? Está una cinta ahí mochada. Está otra cinta que está bien. Y sí se lo puede poner, pero quién sabe qué es esto ahí. Allá alguien en la maquila la dejó. A ver, vamos a mandar un tweet a ver qué dicen que es, pero no sabemos qué es. Tenis chafas. ¿Y ustedes qué onda? ¿Ya se los pusieron? Déjenos saber en los comentarios cuál fue su experiencia.